it is important that we, we underline the importance of, of this company. There are a lot of jobs here in an area that needs jobs. So I actually wouldn't support those calls for people to be um, suspending their use of the, of the shopping centre. I, don't, I think that it's important that we do support businesses that are in Wales. Ych chi'n ymwybodol bod gen i lot fwy o ddiddordeb mewn hybu a hyrwyddo'r Gymraeg fel blaenoriaeth a dyna pam ni'n dod â pethau fel Cymraeg Busnes gwres uh, i'r adwy i sicrhau pryd mae pobl eisiau uh, ymrwymo gyda'r iaith Gymraeg bod hawl gyda nhw wedyn i ofyn am help. A dyna beth ddyle Llywodraeth Cymru fod yn wneud, yn rhoi help lle i ni'n gallu uh, i wireddu y ffaith bod i ni'n gobeithio y byddan nhw yn rhoi uh, yr arwyddion rhain i fyny yn y dyfodol.